Euh, bonjour à tous. Euh, on est très contente de vous voir ici. Alors, on va faire un petit, euh, speech d'intro rapide. déjà, merci à tous d'être là. Donc, on se présente. Vous connaissez, il y a pas mal de monde qui connaît Dalibo. On est l'organisateur de cette journée. On existe depuis 2005. On est 38 collaborateurs et toute notre activité tourne autour de PostgreSQL. Et donc on va se présenter chacune notre tour. Moi, je, alors pour ceux qui me connaissent, je suis Carole Arnaud. Euh, qui ont pu me connaître éventuellement à l'époque où j'étais en charge de l'équipe des, BA consultants à Dalibo. Mais depuis 2019, je suis euh, en charge de, l'équipe de RD et euh, administration système et système d'information à Dalibo. Et donc moi, je suis Virginie Jourdan depuis un peu plus de 9 ans chez Dalibo, comme Carole d'ailleurs. je suis DRH, je suis responsable de l'équipe administrative de l'entreprise et je suis aussi co-gérante. On est toutes les deux co-gérantes élues effectivement, depuis mars de l'année dernière. Euh, donc la, PG Session, c'est un événement annuel qui est organisé par Dalibo depuis 2008. Euh, c'est ouvert à tous. C'est partagé en deux. Hier, il y avait des ateliers. Aujourd'hui, c'est une journée de conférence euh, pour se faire rencontrer la communauté. Euh, et donc, on, alors déjà, on, remercie, on salue nos deux invités exceptionnels euh, de cette euh, édition. Tous les ans, on, invite des, conférenciers. Donc, il y a Cédric Jean-Martin qui doit être quelque part de l'Université de, de, Lorraine qui parlera aujourd'hui et également Mélanie Pledgeman qui nous vient des États-Unis, de chez Microsoft, qui est notre special guest for today. donc, on va avoir sur la journée sept conférences qui vont commencer donc maintenant jusqu'à 17h ce soir. Euh, il y aura des temps de pause, donc un, euh, dans la matinée, un dans l'après-midi, puis le déjeuner, qui se passeront dans la salle euh, d'où vous venez a priori tous. Hein. et donc après chaque prise de parole des conférenciers, un temps sera ouvert aux questions avec des micros qui circuleront, donc n'hésitez pas à vous manifester. Et puis on relaiera également les questions qui sont posées sur le chat pour les personnes qui assistent à distance via la retransmission en direct donc euh, un nouveau merci aux conférenciers, aux personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui, euh, et entre autres nos deux invités euh, de, cette année. Et puis également, bah, on remercie notre équipe d'organisation et Laura qui a coordonné toute l'organisation de cette journée qui se trouve là-bas. On a une petite nouveauté cette année, c'est qu'on a une traduction en anglais et en sous-titrage en direct. Donc c'est fait par la, la SCOP, le messageur, qu'on remercie aussi. C'est pour l'accessibilité aux personnes malentendantes. Donc ça, c'est chouette aussi. Et donc là, merci. La, la première conférence, c'est euh, donc des gens d'Alibo, c'est Arnaud et Alain qui vont venir vous, parler des nouveautés de la, V15. Et un dernier petit mot avant de vous quitter, d'Alibo, on recrute toujours des DBA. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on a tous le, badge d'Alibo, je suis DRH, mais on a plein de personnes ici. Donc on vous attend avec plaisir. Donc euh, bonne conférence à tous. Merci.